No gas canister. New day, new protest. سرقوا أرضك يا فلسطين سرقوا أرضك يا فلسطين طردوا شعبي وجابوا فلاشة سرقوا المية واحنا عطاشة سرقوا المية واحنا عطاشة سرقوا المية واحنا عطاشة سرقوا المية واحنا عطاشة طردوا شعبي وجابوا فلاشة جابوا شعبي هذا الباس هذا اه كانوا الاشي صلاح على التلج تعال صلاح هات بس شويه بس نجيب طوريه يلا اخر واحد انا خلينا نزرع هنا واحد احسن بس اعطيني الفاس عشان نزرع كله فاس بس يا ابو ساري يا حبيب شرف تحمل صورتك وانا مع الجيب يا شهيد يا ابو ساري يا شهيد دكتوريه دكتوريه بايدينا حتى نحفرها شو رايك يلا بايدينا ليصور ابو ساري turning their backs to us. Except for him who's taking photos. Now he's registered as well. He's calling for instruction.